ፍልስፍና ነበረን ድሮ እዛ ጊዜ በእስር ቤት ውስጥ አስራ ሁለት ዓመት ከሁለት ወር ማለፌ ለእኔ በረከት እንጂ እርግማን አልነበረም። ድናቸው ልጆች እንዴት ናቸው? ጀማይ እንዴት ናቸው? ሰላም አዎ እኛ እንኳ ዝላይ የሚባል አንድ ፍልስፍና ነበረን ድሮ እዛ ጊዜ በእርሶ መድር የለም እሱ አይሆንም ደረጃ በደል በተመረጠለት መንገድ ያስተምረዋል። የመረጠልኝ መንገድ ያው የምታውቁት ነው። በእርሶ በእስር ቤት ውስጥ አስራ ሁለት ዓመት ከሁለት ወር ማለፌ ለእኔ በረከት እንጂ እርግማን አልነበረም። በዚች መሀል አንዲት ነገር ትዝ አለችኝና ላጫውታችሁ። ታምራት ላይ የእውነት ስሞት ነው። ብዙ ስም ነው ያለኝ። ከስሞቼ መሀል አንዱ ነው ታምራት ላይ ነኝ። የትምህርት ቤት ስሜ ሌላ ነበር። ማን ነበር? <laughs> ጌታቸው ነበር። አታላይ ነች ያች ልጅ፣ አታላይ ነች፣ አታላይ ነች ያች ልጅ፣ አታላይ ነች አዲስ ነገር የለም። ዓለሜ ጉዳ እንድሰማን ነው። እንደው እንደ ስኳር ስኳር ስኳር አለኝ። እንደውም ስኳር ተብሎ ነው ያነሱት ምንድን ነው? በአንዳንድ ስነ ምግባራዊ ጉዳዮች ብለው ነው ያነሱት። እንደውም ስኳር ተብሎ ነው አቶ ታምራት በምን አይነት ጥፋት ነበር? አቶ ታምራት በምን አይነት ጥፋት ነው የታሰሩት የሚለው ያው በአደባባይ የወጣው ጥፋት ከሼህ መሐመድ አላሙዲ አስራ ምናምን ሚሊዮን ዶላር ወስደው ለግላቸው አውለዋል በሚል ነው። በራሳቸው እጅ ጽሁፍ በፋክስ ለሼህ መሐመድ ፋክስ ያደረጉት ጽሁፍ ነበር። ያ ጽሁፍ በማስረጃነት ቀርቦ ተረጋግጦ ፍርድ ቤት በይኖባቸው ነው የታሰሩት። ነገር ግን ይሄ የመጨረሻው ጥፋት ነው። በ88 ዓመተ ምህረት ከአቶ ታምራት ጋር ሂስና ግለሂስ አድርገን ነበር በውስጣችን ከባድ ማስ ከመታሰሩ አንድ አመት በፊት ከባድ ማስጠንቀቂያ ነው። በከባድ ማስጠንቀቂያ ነበር የቆየው። አንደኛ ከባዱ የስነ ምግባር ችግሮች፣ አስነዋሪ ባህሪ በዚህ በጾታ ግንኙነት ደረጃ የሚታይ በጣም ሰፊ ብልሽት በብዙ ማስረጃዎች ተደግፎ ቀረበለት። ከዛ በፊት የምናውቃቸው ብዙ ተገቢ ያልሆኑ እጅ የማስረዘም የእጅ ጎደለነት ነገሮች ነበሩ። በእነዚህ ምክንያቶች ማስጠንቀቂያ ሰጠነው ነበር። ይህን ከሰጠነው በኋላ የሼክ መሐመድ አላሙዲ መረጃ መጣ፣ ማስረጃ መጣ። በዚህ ማስረጃ ላይ ተመስርተን በብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ተነጋግር ማስረጃ የደረሰን ለእኛ ለብአዴኖች ነው። መጀመሪያ ለህግ አስከባሪ አይደለም። እኛ ሰምተን አጥፍተሃል፣ እንደዚህ አይነት ወሬ ያላል ነው አላልኩም አለ። ማስረጃችን አቀረብን፣ ደርሶን ነበር። የሼክ መሐመድ አላሙዲ ማስረጃ በሱ መሰረት ውይይት አደረግን። መጨረሻ ላይ ተካካድ አይመለከተኝም፣ በረከትና ህላዊ ናችሁ እኔን ልታጠቁ እንደዚህ የምታደርጉት አለን። አይደለም in fact እኛ የምናውቀውን እንናገር ካል አዲስ አበባ ስንገባ ጀምሮ ስንገባ ጀምሮ 83 ክረምት ጀምሮ አስነዋሪ ድርጊቶች ውስጥ እንደገባ እናውቅ ነበር ብለን አለሜ አዲስ ነገር የለም አለሜ ጉዳ እንድሰማን ነው እንደው እንደ ስኳር ስኳር ስኳር አለ አንዳውም ስኳር ተብሎ ነው ልማደኛ ሌብነት በሚባለው ካቴጎሪ ሊቀመጥ የሚችል ሰው እንደሆነ በነበሩ ማስረጃዎች ላይ ተመስርተን አረጋገጡ። እዛ ጊዜ አሁን ወደ ፍርድ ቤት ሄደ። ፍርድ ቤት ላይ ማስረጃ ቀረበበት፣ ተረታ፣ ተከራክሮ ጠበቃ ቁሞ ተረታ፣ ተፈረደበት። አሁን አቶ መለስን ይከሳል፣ እኔን ይከሳል፣ ፍላዊን ይከሳል፣ ነባሮቹን ይከሳል። እንደዚህ ነው የሚያደርግ ያለው። አንድ ነገር ልንገር፣ ሼክ መሐመድ አለሙዲ የሆነው ምንድን ነው? ገንዘቡን ከወሰደ በኋላ ወይዘሮ ሻዲያ የምትባለውን ሴትዮ ባለቤቷን ወደ ሳውዲ ያባሮታል። ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ ገድቦታል፣ አግዶታል። ሰውየው ሳውዲ ነው የሞተው ይመስለኛል። እርግጠኛ አይደለሁም። ሞቷል የሚባል ወሬ ስለሰማው ነው። እንዳይገባ ያስከለክለዋል። ከዛ ከሼህ መሐመድ አላሙዲ ደግሞ ገንዘቡን ይወስዱና የሼክ መሐመድ አላሙዲን ሰዎች እና አልመሺን እና አቶ አብነትን እያሳደደ ማሰር ይጀምራል። ማሰር ሲጀምር ሼክ መሐመድ አላሙዲ ምን አድርጊያችሁ ነው? እኔ እኮ መንግስት ገንዘብ ስጠኝ ሲለኝ አምጥቼ የምሰጥ ሰው ነኝ፣ ያለ ዋስትና እኮ ይህን ያክል ሰጥቻለሁ ይሏል። ይህን መረጃ ላተወላዊ ነው የሚነግረው ሼክ መሐመድ አላሙዲ። መጀመሪያ ላዊ ግራ ይገባውና ለሁላችን ይነግረናል። እናጣራለን። ይህን ገንዘብ ወስዶት ከሆነ ታምራት በግሉ ዘርፏል ማለት ነው። ያ ብር ከየት የመጣ ብር ነው? የሼክ መሐመድ ብር ነው ከየት መጣ የሚለውን ነገር ልናውቀው አንችልም። ለአቶ መለስ ነገር ነው። አቶ መለስ ያኔ ሼክ መሐመድ አለሙዲን በደንብ አያውቀው እና እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ና ምንድን ነው የምናደርገው ብለን ኢህአዴግ ጽህፈት ቤትን ይመራ ለነበረው ለአቶ ተወልደም ነገርኩት፣ ለአቶ መለስም ነገርኩት። አቶ አዲሱም ጋር ተነጋግርንበት፣ አቶ ተፈራም ጋር ተነጋግርንበት። መለስ የነበረውን አቋም አውቃለሁ። ሼክ መሐመድን አያውቀውም ነበር ያኔ ይህን ነገር በጥንቃቄ ነው ያዘው። ታምራት አንድ ኢህአዴግ ሰው ነው ብለው ሊያስመቱት ስለፈለጉ እንዳይሆን ታምራትን ከመከላከል ነው መጀመሪያ ያለብን ይላል። ይሄ የመለስ አቋም ሲጀምር የእኛን ሰው በእኛ እጅ ለማስመታት የተደረገ እንዳይሆን ይላል። ስለዚህ መሐመድ የሚባለው ሰውዬ ማስረጃ ካለው ያምጣ። መጀመሪያ ማስረጃዎቹን ነው የምናረጋግጠው። መሐመድ ታምራት በእጁ የጻፈውን ወረቀት ይዞ መጣ። ከዚህ በላይ ምን ይል ነበር ወረቀቱ? ወረቀቱ የቡና እንሰጥሃለን ቡና እስክንሰጥህ ድረስ መንግስት እንደዛ አይነት ብቻ በደንብ አሁን አላስታውሰውም፣ ጊዜ ረዝሟል። እርግጠኛ ለመሆን እንትን አለም ይህን ያክል ገንዘብ ስጠንና መንግስት ይፈልጋል እንመልስልሃለን የሚል ጽሁፍ ነው። መሀመድ ሳያቅማማ ነው የሰጠው። የታምራት የእጅ ጽሁፍ ደግነቱ ምንድን ነው? እንደ ታምራት አይነት ቆንጆ የእጅ ጽሁፍ ያለው ሰው አላቅም እኔ በምድር ላይ አብረን አብረን ሰርተናል። ዛሬ ካላየሁት ጽሁፉን አስራ ምናምን ዓመት ሆኖኛል። ዛሬ ከመቶ ጽሁፎች መካከል የታምራትን ጽሁፍ ብትሰጠኝ አውቀዋለሁ። ምንም ያምታታ ነገር ውብ ጽሁፍ ነው ያለው። ስናየው የታምራት ጽሁፍ ነው። ጠየቅ ነው ይሄ ጽሁፍ ያንተ አይደለም ስንለው አየው ሊክድ አይችልም፣ ጽሁፉን ያውቀዋል። የኔን ይመስላል አለ። በዚህ ደረጃ በራሱ ጽሁፍ የተረታ ሰው ነው አቶ መለስ። አሁን ስለሌለ እንዲህ ያደረገኝ እንዲህ ያደረገኝ የሚለው መለስ እኔ እስከማውቀው ድረስ ታምራትን በእኛ እጅ ለማስመታት የተጠነሰሰ ሴራ እንዳይሆን እንጠንቀቅ ከሚል ነው የጀመረው። ከዚህ በላይ ኃላፊነት የተሞላበት እንቅስቃሴ ምን ይደረጋል? ግን ታምራት በራሱ ጥፋት ተረታ። መለስ ሊያድነው ይችላል። በረከት ሊያድነው ይችላል። ልናድነው አንችልም። በራሱ ጥፋት ተረታ። የተረታን ሰው በራሱ ጥፋት ህጉ እስከ መጨረሻው ተግባራዊ ይደረግበታል ማለት ነው። ይሄ የህግ የበላይነት መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳብ ነው። ስለዚህ መለስም እኔም ሌሎች ጓደኞቻችንም አይጠየቁም በዚህ ጉዳይ ላይ። በስነ ምግባር ጉዳይ የተነሳ ስኳር ምናምን ብለው ሲያነሱ እኔም ቀጥዬ ያነሳሁት ምንድን ነው፣ አዎ የስነ ምግባር ነበረብኝ። After five years, one power, one man, one person came to that prison cell. was within the light, a person, a figure was there. And he said to me, I am Jesus. And he said to me, I am Jesus. በስነ ምግባር ጉዳይ የተነሳ ስኳር ምናምን ብለው ሲያነሱ እኔም ቀጥዬ ያነሳሁት ምንድን ነው? አዎ የሥነ ምግባር ችግር ነበረብኝ ነው ያልኩት። ደግሞ እውነት ነው ነበረኝ። አቶ ታምራትን ከድርጅቱ ዋና ጸሐፊነትና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እንዲወገዱ የወሰነ ሲሆን በሕገ መንግስቱ በተሰጠኝ ስልጣን መሰረት አቶ ታምራት በስራ ኃላፊነት በነበሩበት ወቅት የነበረባቸውን ጉድለት ለማስተካከል የባህዴን አባላት ካደረጉት ጥረት በተጨማሪ ሌሎች የኢህአዴግ አባላት ካደረጉት ጥረት በተጨማሪ እኔም በግሌ በተደጋጋሚ ሞክሬ ሳይሳካልኝ ቀርቷል። አቶ ተምራት በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አስተያየት እንዲሰጡ ያላቸውን አስተያየት እንዲሰጡ እንዲፈቀድላቸው ምክር ቤቱን በትህትና እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ቀደም ሲል በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የተገለጸውና አባባል የተወሰደውንም ውሳኔ እኔ ራሴም በሙሉ ልብ የደገፍኩትና የተቀበልኩት መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ። የተወሰደው እርምጃ በእኔም በኩል ተቀባይነት እና ስለማ እንደማምንበት ስለምረጋግጥ ከስራዬም ሆነ ከተመረጥኩበት የዚህ የምክር ቤት ወንበር በገዛ ፈቃዴም ጭምር ውሳኔውንም በመደገፍ መልቀቂያ እንደማቀርብ እና ይኸውም እንዲፈቀድልኝ ነው የምጠይቀው። አመሰግናለሁ። ስኳሬ ሀብቺ ነች ጥንትም ጀመሬ ስኳር ምናምን ብለው ሲያነሱ እኔም ቀጥዬ ያነሳሁት ምንድን ነው፣ አዎ የሥነ ምግባር ችግር ነበረብኝ ነው ያልኩት። ደግሞ እውነት ነው ነበረኝ። عيني سفاري حقتي نجتنتم جمري نررر كنا زنديرو اللي بيعرفك انت